ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखिएगा कि जो खो गया उसका गम नहीं कि जो खो गया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं जो नहीं है वो एक ख्वाब है जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब से कम नहीं तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं